qué tal chicos, soy Luis Lobo Freak, vienes un nuevo video reacción, en este caso estaremos viendo un nuevo corto animado de Overwatch, Honor y Gloria o Honor and Glory Y bueno, tengo un, sentimiento especial por este, este corto porque de hecho soy muy fanático de Overwatch, actualmente estoy en, competitivo del lado de los de Diamante y en parte de PC, que acabo de empezar en PC, es de hecho mi primera temporada jugando en PC, estoy en oro. Realmente estoy batallando mucho en adaptarme al cambio de un control a un teclado y, a, un mouse. Pero en fin, y es bastante especial para mí porque Reinhardt es de hecho mi personaje favorito en el juego. No solamente porque es el tanque, sino que su personaje en sí es mi favorito en el juego. como es tan alegre, cómo incita tanto a la pelea y cómo le encanta estar en ella. Así que bueno chicos, este es el, el, el animated short o corto animado de Honor y Gloria que tiene como estelar a Reinhardt. De hecho, estoy muy, muy emocionado por esto. De nuevo, chicos, lo siento, estoy un poco enfermo, así que posiblemente mi voz no sea la misma. Pero dejándose de lado, vamos directo al video. Icon Wall? Sí, esto es, uh, sí, esto es Icon Wall Blizzard Entertainment Presents. Este de hecho es el, el mapa de Icon Wall que creo que es Alemania, si no me equivoco. Oops. Se ve tan raro. sin, armadura. Y ella, si no me equivoco, es la hija de Torbjorn, que de hecho es la encargada de hacerle la armadura de, de Reinhardt. Cosa que viene en los cómics. Uh, el joven Reinhardt. Uh, es, uh, esa es la armadura de Reinhardt, que también está al final del mapa de <laughs> uh, <laughs> he wishes he got picked. <laughs> uh, supongo que fue alemán. The Crusaders are immortal defenders of Germany. People will be singing huh. songs about our legacies. Our legacies are our deeds. And this war... No se ve... Creo que Reinhardt solamente le interesa la pelea. ¿Es esa una? <laughs> esa era mujer, por cierto. <laughs> <laughs> Esto es por lo cual me encanta Reinhardt. Es el que incita a más trabajo en equipo en, en todo Overwatch. Ojalá te pudieras mover así en el juego. Uh. Sí, supongo que su escudo hubiera servido de algo ahí. Oh. Holy fuck. Ok, eso en el futuro será Orisa, pero ojalá Orisa tuviera una espada tan, tan varas como esa. Uh, así, así es como perdió el ojo. Uh. ¿Qué tan fuerte es este tipo? Le arrancó el brazo con solo su mano. Ojalá te pudieras mover así en el juego, ¿verdad? Reinhardt es de los más lentos en movimiento. Están dentro del castillo de Ikenburg, creo. Sí. Ah, <laughs> <laughs> oh. No, I'm staying here. But I. Uh, without you, Lieutenant. Uh. You took an oath to be a crusader. Now. Keep it. I... I won't leave you! The team oh, come on. Be their shield. Desde donde viene la frase. Oh, fuck. Reinhardt, live. Die is glory. Oh, come on. Die is glory, old friend. <sighs> Fuck me. No sé quién es este tipo, pero... Oh, fuck. <laughs> ¿Dónde está Rey? Oh, todos los bastiones. Es por eso que hay un agujero en esa pared. Oh, eso de dolido. Holy fuck. I have been called. I must answer. No, wasn't it her? La voz de Reinhardt es. No sé, es tan perfecta para su personaje. Holy fuck. Ok, ok, lo sé. Casi siempre termino llorando con alguno de estos cortos animados, especialmente con los que son más emotivos, como los que fue el de, el de May, Bastion y ahora Reinhardt. Creo que para mí son los mejores cortos animados que ha sacado Blizzard. Y siento una conexión muy especial con Reinhardt, la verdad me encanta su personaje porque refleja todo ese positivismo que hay en Overwatch. Refleja ese trabajo en equipo, refleja esa unidad, refleja todo lo que queremos de una comunidad como esta. Y eso es algo que me encanta de, Reinhardt. Y conocer sus orígenes es algo que siempre quise. Y siempre quise un corto animado de, de Reinhardt desde el primer corto animado que tuvimos una vez que el juego se lanzó. Y bueno, creo que ahora solamente me <laughs> queda un personaje por, por conocer, que es Diva. De verdad, siento que Diva es uno de los personajes que necesitan un corto animado para saber cuál es su lugar en Overwatch. Porque siento que es ahora uno de los personajes con los que muchos se identifican, pero realmente no saben nada de ella es la más joven en Overwatch, pero nadie sabe nada más de eso. O sea, cómo fue que llegó a Overwatch, cómo es que Overwatch la contrató siendo simplemente una superestrella del internet. Pero todo eso queda de lado, simplemente es una soldada más. En cuanto a corto, Blizzard debería definitivamente estar pensando en hacer una película. Tiene todo lo que necesita para ello. Tiene el dinero, tiene los animadores, tiene la historia, tiene todo en sus manos para hacerlo. Y definitivamente siento que los personajes de Overwatch son tan carismáticos en su forma de ser, en una forma tan única de ser y representan a tantas, tantas, pero tantas personas de todo el mundo, eh, desde América hasta Europa, hasta Asia, por todas partes del mundo, que de verdad siento que tienen todo para tener un éxito mundial, al igual que lo tuvo Overwatch, eh, hasta ahora y ha permanecido vivo durante ya más de un año y, sigue siguiendo, sigue estando vivo y lo seguirá, y lo seguirá estando por mucho, mucho. Y bueno chicos, esto fue el corto animado a ah, Honor y Gloria. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo, de verdad. Así que si lo disfrutaron, no olviden suscribirse al canal y dejar su like, de verdad me apoya muchísimo para seguir, seguir haciendo ese tipo de videos. Y recuerden que voy a estar haciendo un poco más de gaming eh, en el canal, así que ojalá también les guste eso. Déjenme aquí en los comentarios si a ustedes les gusta Overwatch y si les gustan los cuentos animados de Overwatch. Si lo es así, déjenme qué personajes y que más les gusta o de cuál quisieran ver un nuevo corto animado. Yo soy Luis el Freak y nos vemos en la siguiente.